れいつの間にか列車の外が海になってるどういうこと船に乗ってるわけでもないんだけどな心なしか乗客もざわついてるし Siamo in arrivo a Venezia Santa Lucia. Termine corsa del treno. We are now arriving in Venezia Santa Lucia. Final d e s t i n a t i o n of t h e j o u r n e y うとうとしてる間にベネチアに着いちゃったよあおじさんこんにちは手を振ってくれてえー、っとベネチアを降りたらもう目の前が運河なんだよねあどっちだっけな忘れちゃったよとりあえず明るい方向に行きゃいいのか しなさそうだねこれ回ってみるかここが到着しました有名なディズニーシーですすげいや来たって感じするな駅降りて目の前が運河なんて考えらんないよねそしてその運河を渡る橋があって 右頭の境界のあそこにある変わってないなそう10年前ヨーロッパを一人旅した時の感動が再びって感じだよニスやっぱ興奮気味になっちゃうなそうそうこの運河の色エメラルドで透き通ってるわけじゃないんだけどそれが逆にいいんだよね できた甲斐があったよこれ。イエーイ だぞいや来てよかったなやっぱこく来るとないや来てよかったそれにしても興奮気味に喋ってんなさ俺がさ水の中入った水の中入るってわけじゃないんだね足をちょっとつけるだけなんで長靴してきたんだそう長靴っていうのはなんか日本野鳥の会監修のなんか変な薄手の長靴っていうんだけど意外に重かったよね うわ来たぞ何年ぶりのイタリアだろうもうかれこれ10年になるかなその後イタリアもいろんなアクア態度とかで沈没したなんていう話も聞いたけどまさかこうやって残ってまた再開できるとは思わなかったなとりあえず今から向かうところはホテルベレ・イコックスっていうなんかそういうところなんだ見てよこのディズニーシーを こまで改装された自転車はなかなかないというわけでくだらないトークはこの辺にしてえーと、と地図によるとベレイクオッポはこの先の 150m 先にあるらしいエクスペディアで予約したから1泊5900円ぐらい安いよねちょっとこっちは行こうあやっぱり観光客が多いや というかなんか今日はすごく多い気がするなんででしょういや今日もはかどるぞこれはカメラ日和カメラ日和っとわああいうバルコニーのあるところもホテルなんだろうなピッにそうそう今が 午前11時だからチェックインまであと3時間あるなこの大きなリュックを持っていくのかリュックを置いていくのか迷っちゃうことうわ人がいてこれまた360度の出番だなこれ。予報では2時って言われたんです これね10年前も同じところで撮ったんだろこれ懐かしいあのお土産屋さんがまだあるのかちょっと確認しよう10年じゃなくない10年経ったよ10年も経った経った経ったここがですねホテルンポッ結構いいで Please close the door いあれ思ったよりも外観あるな ていうか内装がすっごい広いあじゃイングリッシュプあのイタリア語でねちょっと言ってみたらイタリア語で返されちゃって困っちゃったそういうねあるあるのやつですね。See you next time. See you. えー、ということで。 ホテルの準備の部屋の準備ができないので、2時からやはりチェックインみたいですね、うん、めっちゃ豪華じゃない？めっちゃ豪華とかめっちゃ広いねこんな奥行きがあるホテルだと思わないねあの外観からで何がしたらって <laughs> お前分かってねえのかよ何が下だってじゃねえよなんかねあのー、受付の人が喋ってたうんあーあーって言ってねさも分かってるかのようにして全然分かってないっていうね日本人あるあるのね、ああ、典型的なんだよねまあ当然ねそういうことは髪のつきもので、まあ、今後ねこの女の子は成長していく過程がねあの見られていくんだけどもね初めの頃はもうねイラついちゃってねなんかなんていうのかな 自分の好きなこうイタリアが汚されていく感じがするのね、あのー、日本人のバカな旅行客が来て変なこと言うみたいなそういうねあのイメージをね持っちゃってたんだよねこの時はねまあ最後は頑張ってくれるんだけど途中でねその航空券買うから帰れ日本に1人でるんですねそこまでも大文化ですよまあ、その後ね、あのフィレンツェとのね、あのー、牛肉屋さんの話があるんで、そこでね、お楽しみください。 なりの状態で来ちゃったねなんかこの辺はベネチアっぽくないなっていうかまあ結構歩いてねもう広場のとこ散っちゃったんだよねなんそこまでカメラで撮ってなかったのとおかしいよね動画どこ行っちゃったのかなと思ってまあいいか か開くできたえー、これがいやーサンマルク広場なんか微妙だななんかちょっと感動がちょっと薄いんだよなやっぱ入り口をね間違えたかっていうかもうここしか入ってこないんだけどとりあえずサンマルク広場来たっていう感じで、ね、ちょっとあんまりねサンマルク広場広場してなかったからねちょっとも飛ばしちゃってねこのえー デカーレ級だったっけえっ、ー、となんかねなんとかあそうってんのだって何が面白いのカモにとってさそれ言ったら俺も街とって何が面白いのって言われちゃうんだ見たよ。 ああここで「タイタニック」号が来るんだよな確か。 もう行けないからねあそこ一回逃すと分かんない道がああんじゃんああいうとこだあれで行こうよこっちに 1万2000円ぐらいするんだよね、1層で。確か1時間ぐらい乗れると思うんだけど、んなんか、どうしようかな、みたいなね。 <laughs> でも、水から見る風景は違うんだろうね、やっぱりね、こうね、行けないとことかね、ベネチアに来たらゴンドラ乗りましょうっていう心に決めてんだけどね、まだね、ちょっと経済的にね、うん、1時間で1万円かっていう、そういう感じになっちゃうね。あ、結構イケメンのお兄さんだ、よ。これね、現地の人とね、知り合いたい っていう気持ちがあるからね、なんかなんかメニュー悩んでますよみたいな感じで、ね、少し話しかけんだけど、なんか <laughs> そこまでね、こう会話に至らないっていうね、まだね、ここはね、その後ね、結構イングリッシュが通じるところになると、だんだんだんだんこう慣れてくるんだけど、意外にこれ若者が勉強しない。イタリアのね若者もうちょっと勉強してくれようと思うんだけど英語できない人結構多いのよしかもそのね、ま、俗に言うヤンキー日本でいう もうね、そういう人はね、できないのよ、全然。ちょっとね、勉強してますよ、言ってるんですよ、みたいなね。メガネっ子はね、英語も流暢に英語を喋るのね。これね、結構ね、こうバーとかで夜ね、こう、ナンパッてますよ、みたいな感じの人はね、全然英語喋れないのね。だいまあ、少しは喋れるんだけど。 <laughs> えー、すいません。大失敗。こっちのがあったかいし、水沿いだし、ハーブ8。 なんつったのお腹いっぱい食べた食べたねジャストいい点でしたわあなんかランプがいいしうわ最悪だなこっちもよかったわなんでだよあそこでいいって言ったバカああミスったこれはミスっただからねそうなんだよね、お腹が無駄にいっぱいになっちゃったね高いはず 一番まずくて一番態度が悪いいやこれ Se le d むしろまずかったぞあれ。うそんでよ、アラブ人が出てきやがってよ。バユーってもう同じこと言ってるじゃん。そうなんだけどさ。 同じことの繰り返しなんですおかしいななんかこうなんていうのかなこうベネチアベネチアして <laughs> してないのね今回はねあの通る街通る道がねそのそれ毎回毎回違っちゃうからもう二度とねあそこには行けないみたいなのも <laughs> あるわけよねほんとね意外にこう裏通りの方がねこう あベニスの商人って感じでね。あの、ベニスの商人は映画も本も見たしね、面白いね、結構ね。そうするとこう、ストーリーがおどろおどろしい感じでこう進むわけよ。だから、あ、ベニスの商人ってこういうところ夜ね、あのここ来たら怖いな、みたいなね、そういうイメージあるんだけど、今こんなに人が来てるから、なんつうかな、なんか怖いっていうよりも、ちょっとじゃあ、道どけ、道どけみたいなね、邪魔だ邪魔だ、みたいな感じになっちゃうのね。 いつもここから始まるわけなかなか狭い道でいいんだけどやっぱ運河があって狭い道がいいよねこう橋を渡って運河でのとこれわあゴブリンのなんか呼び鈴みたいなかっこいいなこれこういうね なんか細部にこだわるところがいいよね。ほんとね、男の子ながらわかるんだけど、こういうね、ドアノブのなんかライオンとかね。で、ライオンはちょっとありきたりなんだけど、いいのにゴブリンとか、ガーゴイルとかね、なんかそういうこう、ファンタジー系のモンスターみたいなね、 <laughs> 顔のがね、もうちょっとくっついてるだけでも興奮しちゃう。まあ、あの、ローマでいう真実の口みたいなのね、あれもそういう感じでしょ、そのルーでね。なんだっけな、あの、 ネプチューンかポセイドンかなんかをかたったマンホールの蓋なんだよねあれ実は、まあ、今はちょっとローマへのベニスで集中しましょう、まあ、意外にこういうねあの暗がりの路地はいいよね意外にね意外にばっかり言ってるけどあのお土産屋がね結構あるのよねであんま大したものが売ってないというかねなんていうかなやっぱ観光地で買うのは良くないよね 本当にね、もう田舎の田舎行って、そこの工房で買わないといけない。で、前回はこれね、村の島っていう、ちょっと本島から離れた、あのー、村で、ベネチアングラスを買うわけよ。ここで売ってるので勝ちゃダなの。この、本当にね、工房のね、あの、1人の親方がやってるとこに行って、交渉するわけ。これをね、掘ってくれって。それで買うとね、書いてあるんだ、その刻印がね、本当に。あ、頑固そうな親父発見。これ何やってんだ、これ。 わ話しかけられたら微妙そう絶対答えられないし向こうも英てくれないしなあのちょっとねあの静かめにこう拝見します感じね顔写真付きであの人、いやアフレコが深夜だから眠い言っちゃうっていうのそういうの、裏事情けどな ちょっとまだ旅に先がありましてなんかねこう写真だけ撮ってバイバイっていうのもね切ないんだけどまあしょうがないですよねここま観光地になっちゃったらねあれこう来たな秘密の場所って感じだよねみんなが知ってる場所みたいなねジェラート食いてえなジェラートジェラートがねそうなのなんか見た気がするよ うだ違う人だよこれ見たの見たっけあ見見たあおしゃれななんかいるだなでこっちから行こうぜ見たらダメだよじゃあ 同じとこ二度通りしてるとああダメだ袋工事だったごちゃごちゃからね出てきたらもういいわあゆいなんだひとときだわこれここで食べればいいかな生演奏ねオーケストラでやったんだらね 聞きながらこう夕飯を食うっていうねこ <laughs> こしか歌えないっていうのね4文字しかいないんだよね結局恥ずかしいことにどういう意味のアマポーラって誰かあの分かる方いらっしゃったら食べ物の名前なのかしら よしじゃあ通り登るぞやっぱりねベネチアに来ていつもね迷宮にいたから今度はね迷宮を抜け出してこう天空からの流れっていうねやってみちゃうね、初めての試みです意外にエレベーターが整備されてるのがびっくりだよね大体ね階段なんだよね古いからうわ ベネチアの街が一望だ運河や迷宮から離れてこの展望はまた別格だなベネチアを支えた運河を行き交う船があっちにもこっちにもこの街はやっぱり水とともに 発展してきたんだな船でしか渡れないところに教会があってそこに行くまでの気持ちが大事ってことなのかなそうか今思えばこのイタリアにも飛行機じゃないと 取れなかったもんなあ今日もまた日が暮れるなまだちょっとその時間じゃないんだけどねうんミニチュアみたいで行く船がかわいいことあんなにスピード出てるんだ そっかこの町は車が入れないから運河がみんなの移動手段なんだな明日に見えるサンマルコ広場金網を越えて飛んでいきたいな ドローン飛ばしたいけど網の中に入ってこれじゃ牢獄入りだよね